Буває так роки не наздогнати, і сірий дощ змиває всі сліди. Куди йти, де щастя відшукати? Ніхто тобі не крикне йди сюди. Буває так, летять за днями дні, робота, друзі, справи, дім, родина а десь далеко є отой єдиний, хто може засвітить в душі вогні. Буває так, печаль хоч вовкам вий, нема кому розрадити, немає. Уже давно твоя душа страждає, а той далекий, він, на жаль, не твій. Буває так. Він прийде крізь туман, у сни твої, і біль мине відразу. І ти пробачиш кривдникам образи, а зрадникам і зраду, і обман. Буває так, ти під дощем ідеш, і кришталеві краплі сльози губиш. Того далекого ти без надії любиш, і все одно лише його ти ждеш.